ni kikao kazi cha mapitio utekelezaji wa shughuli za uboreshaji na usimamizi wa elimu kwa mkoa wa Geita mwaka 2022 na mpango wa mwaka 2023 kilichohusisha wakuu wa wilaya, wakurugenzi, maafisa elimu taaluma, mkoa wa wilaya na kata, na wakuu wa shule na walimu wakuu. Mkurugenzi wa elimu nchini kutoka ofisi ya Rais Tawala za Mikoa Serikali za Mitaa, Vincent Kayombo, amesema wamefanya tathmini na kubaini baadhi ya mambo yanayorudisha nyuma sekta ya elimu ikiwemo suala la nidhamu kushuka, viongozi kushindwa kutoa hamasa na wapo baadhi ya walimu wameonekana ni wakubwa kuliko wakuu wao na wakitaka kuchukuliwa hatua kuna viongozi wanaokingia kifua. Shule hazina walimu. Walimu, baadhi ya walimu wako busy na mambo yao mtaani. Wako walimu kuangalia kama majaruba yamejaa maji. Wako walimu hawapo shuleni, wako walimu wapo shuleni lakini hawajafundisha, lakini wapo shuleni. Lakini mkuu wa shule yupo na hachukui hatua yoyote. Kaimu mkuu wa mkoa wa Geita Saidi Nkumba amesema kuna mambo ya kwenda kuwafanyia kazi ikiwemo swala la KKK kwani kuna wanafunzi wanamaliza hawajui kusoma, lakini pia swala la utoro na mengineyo yanayoikabili sekta hii. Wanafunzi wote ambao watakuwa hawajaripoti mpaka wiki itakapokuwa inaanza ile nyingine, sasa hatua zile za watendaji wetu wa kata, watendaji wa vijiji pamoja na vyombo vya dola, tutaendelea kufanya kazi katika kila eneo. Hatutakuwa na msalie mtume kwa mzazi yoyote, na sisi hatuhangaiki na mtoto, hatutahangaika na mwanafunzi, tutahangaika na wazazi na walezi ambao ndio waliokuwa wanaishi nao watoto. Nao baadhi ya walimu wanatoa mawazo katika kuboresha utendaji wao wa kazi. Utafiti utapata utapata kwa nini tunapata matokeo mabaya Geita. Awali tulikuwa tunatoka nusu. Matokeo yalikuwa mazuri, Mheshimiwa mkurugenzi wa elimu. Baada ya ule mfumo kutolewa na afisa elimu wa mkoa aliyekuwepo wakati ule kwamba sisi kwetu tunaenda mpaka saa kumi na nusu, matokeo yetu yameanza kushuka. Tunakuwa tunawawakilisha walimu, walimu wana mambo mengi na hatuna sehemu ya kuyasemea, tunaenda kusemea wapi? Kwa hiyo naomba uh, mabaraza haya yaweze ku kufanyika au mweze kutoa mwongozo wa kufanyika mabaraza haya, maana yapo kisheria. Aidha, kila aliyekabidhiwa usimamizi katika sekta ya elimu ametakiwa aweze kuleta tija na kwa asiyeweza basi ataondolewa kwa kushindwa kutimiza wajibu wake. Salma Mrisho, Star TV, Geita.